Ley 14, el ley 14, el ley 14, código eh. que está. Míratela, míratela, míratela, míratela, míratela, míratela, míratela. Que qué Tiembla, tiembla, tiembla tu cadera, tu nalga, va a formar una balacera. Ese culo una es pistola, pero mata a cualquiera. Ay, como si algo te doliera. Ay, como si algo se te metiera. dale, no te cabe. me manda para el sueño eterno. Si este es el infierno, Mahan tuviera muerto. Uh, apaguemos la luz y mañana nos vemos yo muy bien y tú. guardafango. <laughs> yes, yo Vicentico. Ahora sí te va a disparar. Loco, cuando Tú sabes que este es que se atreve. Estamos ahora mismo con el combo de oro. Estamos lo que estamos y somos lo que somos. Si o que día y sé. Siempre cabeza, nunca cola. Guapo, rapita. Tell mi boss, y me 10. ¿Ah? La sexta. Ahora mismo estamos como los campeones, la Champions. Y el Bayern tiene que ser bueno. Tú sabes, dos Juan creando. mi set. La band y música. <laughs> Tú sabes que la copia nunca cuesta más cara que la original. Jamás, never. ¿Ah? Estamos el son de los Cash Money, Cash Money Song. <laughs> Este. Me contradigas de la máxima bandera. Presente Angélica, presente fue presente de 11, presente Timodei. Yeah, yeah. Hazte golpe pecho, que si no te mando saludos te quieres sentir. Acuérdate que se sienten las mujeres y lo que son mitad y mitad no. Eo, DJ Pinkay, al ritmo que te ponen baila, pero cambia el paso que se te rompe el vestido.